assalomu alaykum bu balzamni o'zi onamlarga olib berdim o'n ikki yildan beri sahrlari bor edi yigirmadan oshiq yurardi hozir o'zi mana ikkinchi kurs olib ichyapti sakkiz to'qqizga tushdi yana bir tanishlarimga tavsiya qiluvdim ular zreniyadan oluvdi ko'zlar hozir yaxshi ko'ryapti natija olyapti yaxshi ko'zlar ancha yaxshi bo'ldi ikkala ko'zlari ham undan keyin yana bitta natija tanishimga yetuvdim ular давлениyadan e, oldi yuragidan oldi ular ham yaxshi natijalar olyapti nimadan e, oyingizni yigirma yildan beri o'n ikki yildan beri sahrlari bor ha o'n ikki yildan beri yigirmadan oshaverardi yigirmadan oshaverardi ko'p siqilib nima qilardida hozir mana sakkiz to'qqizga tushdi balzam ichganlaridan balzam ichganlaridan yaxshi hmm. ancha o'zgarish bo'ldi o'zlarida hozir rosa yaxshi yugurib yugurib ishlaydi hamma ishlarni energiya oladi energiya kuch quvvati ham yaxshi ichi kalsiylar ham bor yaxshi ekan man o'zim hammaga bu tavsiya qilaman bu balzamni o'zi natijasi yaxshi bularni o'zim tanishlarimga ham tavsiya qilyapman bularni bitta tanishingiz davleniyadan hmm, davleniyadan ha ular ham osh yurardi ko'p davleniyasi chiqaverardi hozir shu balzam ichgandan beri ancha o'zlari yaxshi his qilyapti yaxshi nafas olyapti zreniyadan ham oldi zreniyani ham tanishimga tasfiya qiluvdim ular ham yaxshi ko'zlari xira ko'rinardi hozir yaxshi ko'ryapti ko'zlari ham ochki taqardi hozir taqmaydi ochkini ham judayam yaxshi rahmat Stay home, stay safe with Global Trend from Dubai。母亲八十二岁，今年那个吃了药以后效果特别好。第十天以后，他的这个症状出现拉屎拉出来是羊屎蛋蛋硬结结子。现在是我又买了第二瓶，他现在心心气气短的这个毛病已经。Global Trend, Global Trend, very good, super, yes, super, super good. Emmanuel Ганы. Yes, from Ghana. Yes, Emmanuel Ghana. Very good. My friend. Ты с нами. А значит, ты победитель.